በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን ቆሞስ አባ ማዛ፣ ወንድማችን ቀሲስ ብርሃኑ፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እንደምን አደራችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር በምሕረት በይቅርታ በቸርነት ጎብኝቶ ለዚህ ችለት ናሳ ስላደረሰን ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ቸርነት፣ እንደ እግዚአብሔር ምረት፣ እንደ እግዚአብሔር ይቅርታ ለዚህ ዕለትና ሰዓት ደርሰናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እንደምታውቁት ዛሬ አድሮ መገኘት ትልቅ ጸጋ ነው፣ ትልቅ በረከት ነው። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት እንኳን ስንት ወገኖቻችን ወደ እግዚአብሔር እየሄዱ እየተጓዙ ነው ያሉትና ዘመናችን እጅግ ጸሎት የሚያስፈልግበት እጅግ ሁላችንም ልንተኛ የምንዘናጋበትም ጊዜ አይደለም። መተኛት እኮ የህሊና እረፍት ሲኖር ነው አይደለም። የህሊና እረፍት ከሌለ ሰው በፊቱንም ቢሆን ሞት ቢኖርም እንዲህ አይነት መቅሰፍት፣ እንዲህ አይነት መከራ በላዩ ላይ ተጭኖ ግን የሚተኛ ሰው ካለ ይሄ መጀመሪያው ጤንነቱ ግምት ውስጥ ሊገባ የሚገባ ነው እና በዚህ ወቅት በተለይ ክርስቲያኖች እኛ ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን የምንጮህበት የምንጣራበት ቀን ነው። ስለዚህ በዚህ ቀን ይበልጥ በማንኛውም ሰዓት በማንኛውም ወቅት በስራ ቦታችንም ቢሆን ተኝተንም ቢሆን እንደ በአጠቃላይ በየምንንቀሳቀስበት በጉዟችን ሁሉ እግዚአብሔርን እያሰብን ይህንን ቀን እንዲያሸግረን እየጸለይን ልናሳስብ ይገባናል። የዛሬ ትምህርታችንም በዚህ ዙሪያ ላይ የሚያተኩር ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 23 እስከ 28 ያለ ነው። ጌታ ሆይ አድነን ጠፋን። ወይም ደግሞ በዚህ በቅጥ በቀዩ መጽሐፍ ላይ አቤቱ እንዳንሞት አድነን የሚል ነው። ሁለቱም ያው እንግዲህ በመከራ ውስጥ ሆነው የጠየቁት ጥያቄ ነው፣ ያቀረቡት አቀራረብ ነው እና በመጀመሪያ አነባዋለሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 23 ያለውን ጀምሮ አነባለሁ። ወደ ታንኳም ሲገባ ደቀ መዛሙርቱ ተከተሉት። እነሆም ማዕበሉ ታንኳይቱን እስኪደፍናት ድረስ በባህር ታላቅ መናወጥ ሆነ። እርሱ ግን ተኝቶ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው ጌታ ሆይ አድነን፣ ጠፋን እያሉ አስነሱት። እርሱም እናንተ እምነት የጎደላችሁ ስለምን ትፈራላችሁ? አላቸው። ከዚህም በኋላ ተነስቶ ነፋሱና ባህሩን ገሰጸ፣ ታላቅም ጸጥታ ሆነ። ሰዎችም ነፋሳትና ባህር ስንኳ የሚታዘዙለት ይህ እንዴት ያለ ሰው ነው እያሉ ተደነቁ ይላል። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እንደሰማነው በዚህ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ በአጠቃላይ ኦርቶዶክሳዊ እምነታችንን ጭምር የምንረዳበት የምንገነዘብበት ነው። ብዙዎች ስለ እምነቱ በጣም ግንዛቤ የሌላቸው ሰዎች እንኳን ከተዋህዶ በኋላ ይህ የስጋ ነው፣ ይህ የመለኮት ነው ወይም እንደ አምላክነቱ እንደ ሰውነቱ ተብሎ ሊተረጎም አይገባም ብለው የሚከራከሩ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። የሚገርም ነው። አሁን ታዲያ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ብሎ ነበር ይላል? ተኝቶ ነበር። አምላክ ይተኛል እንዴ? አምላክ ይተኛል ወይ? ለዚህ መልስ መመለስ አለበት አይደለም እንዴ? እንግዲህ የስጋንም በስጋም በአምላክ እንደ አምላክነቱ መናገር ካልቻል አምላክ ይተኛሉ ወይ ብሎ አንድ ሰው ለጠየቀን ጥያቄ ምንድነው መልሳችን? ተኛ እኮ ብሎናል። ወንጌሉን አስተባብለን አይደለም መልስ የምንመልሰው። ይሄ ነው ነጥቡ፣ ይሄ ነው ዋናው ቁም ነገሩ። ሰዎቹ ከተዋህዶ በኋላ ስለ ስጋ መናገር የለብን በስጋ ብለን መናገር የለብንም፣ በአምላክነት ብለን መናገር እንደ አምላክነቱ እንደ ሰውነቱ ብለን መተርጎም ካልቻል በስተቀር እዚህ ጋር ኢየሱስ ተኛ ብሎናል። አንድ ሰው እንዴት አምላክ ይተኛል? ብሎ ቢጠይቀን መልሳችን ምንድን ነው? በስጋ ይሄን እንግዲህ ቃል ስጋ ሆነ ብሎናል አይደል? ወንጌላዊው ቃል ቃል እግዚአብሔር ነው አይደለም እንዴ? ስጋ የኛ ሰውነት ነው። ሁለቱ ተዋህደው ነው ተዋህዶ የምንለው እምነቱ ይሄ አይደለም እንዴ? ስለዚህ በአንድ ሰውነት ላይ ነፍስና ስጋ አሉ። በጌታም ላይ እንደዚህ ማለት እኮ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም እኮ። መለኮትና ምንድን ነው? ሰውነት ነው የተዋህደው አይደለም እንዴ? መለኮትም በመለኮትነቱ እንዳለ ነው፣ ስጋም በስጋነቱ እንዳለ ነው። አንዱ አንዱን አላጠፋውም። በዛ ውስጥ ማለት በተዋህዶ ላይ አንዱ አንዱን አላጠፋም። ስጋም ከኃጢአት በስተቀር ባህሪውን ይዞ ነው የተዋህደው። መለኮትም የአምላክነቱን ባህሪ እንደያዘ ነው የተዋህደው። ስለዚህ አሁን ባህሪውን ስጋ ይዞ ስለተዋሃደ ምን ሆነ? ተኛ አይደለም። ባህሪውን ይዞ ነው የተዋሃደው። ባህሪውን አጥቶ አይደለም ተዋህዶ የተባለው። ተመልከቱት እንግዲህ ባህሪውን ይዞ ስለተዋሃደ ባህሪውን አጥፍቶ ስላልሆነ የተዋሃደው አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ነው ስንል ዋሽተን አይደለም፣ ምታት አይደለም። ትክክለኛ ነው። በትክክለኛ ፍጹም ሰው ነው ስንል የሰውነትን ከኃጢአት በስተቀር ተርቧል፣ ተጠምቷል፣ ተኝቷል፣ ፈርቷል፣ አልቅሷል፣ ለምኗል፣ አማልዷል። ይሄ ሁሉ በምንድን ነው? በሰውነቱ ነው፣ በሰውነት ባህሪ ነው። በአምላክነቱ ደግሞ እንግዲህ ሊቃውንቱ እንደሚናገሩት እንደ ሰውነቱ ተኛ፣ እንደ ሰውነቱ ተነሳ፣ እንደ አምላክነቱ ደግሞ ነፋሳትና ባህርን ገሰጸ፣ ጸጥም አደረጋቸው። ስለዚህ እምነታችን ተዋህዶ ስንል የአካለ መለኮትና የአካለ ስጋ ወይም የፍጡርና የፈጣሪ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ባህሪያቸውን እንደጠበቁ ነው የተዋሃዱት። ስለዚህ ስናምን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጡሩም ነው ፈጣሪም ነው ብለን ነው አይደል ነው ይሄ ነው ፍጡር ስንል የእኛ ስጋ የለበሰውን ያሳያል ማለት ነው። ፈጣሪ ስንል ደግሞ እግዚአብሔርነቱን ወይም ደግሞ መለኮትን ያሳያል ማለት ነው። እነኚህ ሁለት ነገር ሳይጠፋፉ አንድ ሆኗል ማለት ነው። ተመልከቱ። ስለዚህ ተዋህዶ ብለን በምናይበት ጊዜ ተዋህዶ አማይነን ብለን በምንልበት ጊዜ የሚመሰረተው እምነቱ በዚህ ላይ ነው፣ በሌላ ነገር አይደለም። በቃም በተለያዩ ነገሮች ላይ አይደለም። በቃ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ በተዋህዶ ላይ ነው የሚተረጎሙ በመሰረቱ ይሄ ተዋህዶ የሚለው እምነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳውያን ብቻ አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱስ የሚያምኑ የክርስቲያኖች ሁሉ ስም ነው ይሄ መሆን ያለበት። ቃል ስጋ ሆነ ማለት እኮ ነው ተዋህዶ ማለት፣ ሌላ ነገር አይደለም። አይደለም ይሄ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አይደለም። የሁሉም በመጽሐፍ ቅዱስ የሚያምኑ በኢየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን የሚያምኑ ሁሉ ይህ መጠሪያቸው ነው። ተዋህዶ ለሁሉም የሚያገለግል ነው። ምክንያቱም ቃል ስጋ ሆነ ብለዋል። ቃል እግዚአብሔር ነው፣ ስጋ የኛ ሰውነት ነው። ስለዚህ ይህን የሚያምኑ ወንጌላውያን በሙሉ ተዋህዶ ይባላሉ። በጠቃላይ አነጋገር ለእኛ ብቻ የተሰቀጸለም አይደለም። በመሰረተ ሀሳቡ እኛ ይዘነው ስለቆየን እንጂ። ስለዚህ እንደነገርኳቸው ሁለቱ ባህርያት ተዋህደው አንድ ሆነዋል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ባህርን ገሰጽ ባህርም ጸጥ አለ። በምን በባህሬ መለኮቱ ብለን እንደ አምላክነቱ ብለን ነው የምናገረው ማለት ነው። እንደ አምላክነቱ እንደ ሰውነቱ ተኛ፣ እንደ ሰውነቱ ተነሳ፣ እንደ አምላክነቱ ደግሞ ተነስቶ ባህርን ባህርን ገሰጸ፣ ጸጥም አደረገ። ስለዚህ ተዋህዶ ብለን ስናምን ይሄ ነው ዋናው። ዛሬ ነጥባችን ዋናው እንግዲህ ወደዚህ ወደ ተዋህዶ እግረ መንገዱን ሃይማኖትንም ጭምር እንድንረዳው ስለገባው ነው እንጂ እኛ የምንፈልገው ጌታ ሆይ አድነን ጠፋን የሚለው ነው እንግዲህ ዛሬ እንደምታውቁት መርከብ የሆነች ዓለማችን በብዙ ማዕበል እየተናወጠች ትገኛለች። በብዙ ጭንቅ ውስጥ፣ በብዙ መከራ ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው ልክ እንደ አባቶቻችን ጌታ ሆይ አድነን፣ ጠፋን ወይም አቤቱ እንዳንሞት አድነን ብለን የምንጸልይበት የምንማመፀንበት ጊዜ ነው። ዓለማችን እንደምታዩት በብዙ መልኩ ዛሬ አሁን ይሄ በሽታ ዳር እስከ ዳር ሰውን እያስጨነቀ ሰውን እያስቸገረ ይገኛል። ከዚህም በፊትም እንደምታውቁት ይሄ ኤች አይቪ በሽታ እስካሁን ድረስ ወደ አርባ ዓመት እየተጓዘ ነው አይደለም። ምንም መድኃኒት ሳይገኝለት አርባ ዓመት ሙሉ ትውልድን እየገዛ ትውልድን እየገደላል። በዛ ስንሸበር፣ በዛ ስንጨነቅ፣ ለዛ መፍትሄ ሳይገኝ ደግሞ ይሄ ደግሞ መጥቶ መያዣ መጨበጫ የሌለው ያኛው በአንጻሩ ስናየው ጊዜና ሁኔታ የሚሰጥ መሆኑን ነው የምናየው አይደለም። እንደው ለካ ከበሽታም በሽታ ይመሰገናል ማለት ነው አይደለም ነው እውነት እኮ ነው አይደለም እንዴ? ያ እኮ ቢያንስ ሰውየው ታሞ እኮ እግዚአብሔር ይማርህ፣ እግዚአብሔር ይማርሽ፣ ምን ልስጥህ፣ ምን ላቀብልህ፣ ምን ልስጥህ ይባላል አይደለም እንዴ? ያን እናደርጋለን። ሰውንም አንሸሽም አይደለ እንዴ? በዛ በሽታ ዛሬ እኮ በዚህ በሽታ እያያችሁት ነው አይደለም እንዴ? በመንገድ ላይ ስንሄድ፣ በየአካባቢው ስንሄድ ሰውን ሰውን ፈርቶ ነው ነፃ ወጥቶ እንደሆነ ሰው ጋር ሲደርስ ተከናንቦ ነው አይደለም ሄደው። እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ነው የገባ ነው ሰውን ሰውን የጠላበት እና በጣም አስቸጋሪ ዘመን በጣም አስቸጋሪ ወቅት ነው። ሌላ ገርቶ ሰው እኮ ድንገት እንግዳ እንኳን ቤታችሁ ልትጋብዙ አችሉም እኮ አይደለም እንዴ? የሚሆንም ነገር አይደለም። በአጠቃላይ የቤተሰብነትም ስምምነትን ይጠይቃል እኮ አይደለም እንዴ? ዝም ብሎ እና እንደ ድሮ ና ግባ ና ከሌ ልጅን አይባልም እኮ አይደለም። እና በጣም አስቸጋሪ በጣም መጥፎ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ በዚህ በሁሉም ነገር ላይ ልንጸልይ ይገባል። እንደ አባቶቻችን ጌታ ሆይ አድነን፣ ጌታ ሆይ ጠብቀን። በተለይ እኛ ኢትዮጵያውያን ይገርማቸዋል። በአጠቃላይ አምሳ ዓመት ሙሉ በመከራ ውስጥ ነው ያለን። ንጉሠ ነገሥቱ ከወረዱ ጀምሮ ያለነው የምንኖረው ኑሮ በአጠቃላይ ስናይ ማንኛውም ሀገር ጦርነት ይገባል። ጦርነቱ ካበቃ በላይ ሰላም ይፈጠራል። የእኛ ግን ይሄው እንደምታዩት ነው ያለው ሁኔታ እና የሚያሳዝን ነው። በደሉንም ሆነ ማንኛውንም ነገር እኮ እናውቀዋለን። ይህ እንደሚያሰቃየን ሌላ እንዳይመስላችሁ። ሮቤል የተባለው የዮሴፍ ወንድም ዮሴፍን በግፍ ወንድሞቹ ሽጠውታል አይደለም እንዴ? ዮሴፍ በኋላ ጊዜ እዛ እነሱ ጋር ከመጡ በኋላ ወንድምየውን አስቀርቶ እየመረመራቸው ሳለ ምን አለ ያ ወንድምየው ታላቅ ወንድም ይሄ እኮ እንደዚህ መከራችንን የሚያሳየን ይሄ መከራ እኮ የዛ ወንድማችን ግፍ ነው አለ። የወንድማችን አሁንም እኛ ኢትዮጵያውያንን የሚያሰቃየን ሌላ እንዳይመስላችሁ የዛን ጊዜ የፈሰሰው ደም ነው። አላግባብ ሰዎች እኮ ዝም ብለው አለፍርድ ስልሳ ሰዎች በአንድ ቀን ታርደዋል። ያለምንም ፍት ማለት ነው፣ ያለምንም ፍርድ ማለት ነው። ይሄ ሌላ ቀርቶ የአቤል ደም የወንድም የአቤል ደም ምን ይለዋል ጌታ ያለው ይጮሃል አ ይጮሃል፣ ይጮሃል። እዛ ውስጥ ስንት ቅዱሳን ስንት መልካም ሰዎች አሉ። በደልስ ሰው ቢኖርበት በፍርድ ይታሰራል፣ በፍርድ ይገደላል ያለ ነው አይደለም? ይሄ ህጎ ህግ ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ነገር ግን እንደዛ ነው። ያ ደም ከፈሰሰ በኋላ ለሀገሪቱ ሰላም ሆነች ወይ? 69 እና 70 ዓመተ ምህረት ምንድን ነው የሆነው? ምንድን ነው ከዛ በኋላ የሆነው? እነኛ 60 ሰዎች አጭዶ ሰው እነኛን ሰዎች እንደዛ ገሎ ሰላም ተገኘ ወይ? እርስ በርስ የውሻ ሬሳ ነው አይደለም የሆነው። እዛን ጊዜም እንደምታዩት ነው። እንግዲህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ደግሞ ለውጥ ከዚህ በኋላ መጣ። የአሁኑ ደግሞ ሲመጣ ማህበራዊ እሴቶቻችንን ሁሉ ተመልከቱት። ጠላት ሳይኖርብን እርስ በርሳችን ጠላት እንድንሆን እኔ አንድ ልጅ ሰውዬ ሲናገር ባለፈው ልጅ አራት ዓመቱ ነው አማራ ምንድን ነው እያለ እየጠየቀኝ ልቤን አስጨነቀው። እንዴት ብዬ ልመልስለት? ሞራል አጣው። እኔ እንደዛ አላደግኩም፣ ህይወቴም እንደዛ አልነበረም። እንግዲህ አሁን ምንድነው የተገደሉት አማራዎች ናቸው እንዲህ ሲሉ እየሰማ ነው ልጁ እንዴት የተጨነቀው ማለት ነው። አማራነት ምንድን ነው ብሎ ጠየቀኝ። ያንን ለመመለስ ባይ ነው ያቀዘዘው። ምክንያቱም እኔ እንዲህ አልኖርኩምም፣ በዛ ዘመን ውስጥ እንዲህ አይነት ህይወት አልነበረኝም እና ምን ብዬ ነው ልነግረው የምችለው? እኔ ራሴ ውጥንቅጥ ነኝ፣ ከሁሉ የተሰባሰብኩ ነኝ፣ ከአንድ ብቻ የተሰበሰብኩኝ አይደለም። በአያቴም፣ በቅድመ አያቴም፣ በአክስቴም፣ በአጎቴም ከሁሉ ጋር የተደባለኩ ነኝ እንደ ሰውነቴ የዛሬ በሽታ ነው ሰውን የሚያሸሽ እንጂ ሰው ከሰው ጋር ነው የሚኖረው አይደለም። ተመልከቱ። እንደዛ የኖርኩ ነኝና ሲጠይቀኝ ልብ የተሰበረ ውስጤ ተነካ። ምክንያቱም ይሄ ጓደኛ ነው፣ እቺ ጓደኛ ናት እንላለን እንጂ በዘመናችን ኦሮሞ ነው፣ አማራ ነው፣ ትግሬ ነው እንላለን እንዴ? ነበረው ይሄ የኛ ባህል ነው ወይ? የኛ ህይወትስ ነበር ወይ? የቱን ያህል እንደወደቅን መጀመሪያ ወደቀችው ቤተክርስቲያኒቷ ቤተክርስቲያኒቱ መጀመሪያ ወደቀች፣ ጣሏት። ምክንያቱም ይህንን ማውገዝ የነበረባት ሰው የመጣው ከአዳምና ከሔዋን ነው። ሰው የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው። የእጅ ስራ ነው። እኔ ኦሮሞ ሆኜ ልንጣ ብዬ አልመጣሁም። እኔ አማራ ሆኜ ልንጣ ብዬ አልመጣሁም። እኔ ትግሬ ሁል ብዬ አልመጣሁ። በምርጫ መጥቻለሁ አልመጣሁም። ይህ የእግዚአብሔር ስራ እኮ መቃወም ነው አይደለም? የእግዚአብሔር ስራ ድንቁርና እኮ ነው። በጣም በጣም በጣም መውረድ ነው። ተመልከቱት። ይሄ ስለዚህ ቤተ እምነቱ ይሄን ልታወግዝ ይገባ ነበር። ቤተ እምነቱ ይህንን ሊያወግዝ ይገባ ነበር። ምን አደረጉ? የራሳቸውን ሰው መርጠው እዛ ላይ ያስቀመጡ ማለት ነው፣ በዘር ማለት ነው። ያም ደግሞ ወንበር ስላገኘ በዘርዛ ላይ ስለተቀመጠ ለማን ነው የሚያገዛው? ለወንበሩ ለስልጣን ሆነ ማለት ነው። በዓለም ላይ ሰውን ስልጣን ይገዛዋል፣ ገንዘብ ይገዛዋል፣ ወገን ይገዛዋል። ከዚህ ውጭ አይደለም ሰው። አዎ ፍርድ የሚዛባው ለወገኑ እያዳለ ነው አይደለም። ፍርድ የሚዛባው ሰው ጉቦ ሲሰጡ ሚሊዮን ብር ሲሰጡት ነው የሚዛባው አይደለም። ከዚህ ውጭ አይደለም። ሰው ፍርድ የሚያዛባው ስልጣን አይቶ የማያውቀው ስልጣን ሲሰጠው መኪናው ሲቀርብ አጋፊው ሲቀርብ በፈለገውን በደል የሰራውን ሰው ሁሉ በደለኛው ይታሰራል፣ በደል የሰራው ደግሞ ነፃ ይወጣል። በዚህ ነው እንግዲህ እንደዚህ ነው እየሆነ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ቤተክርስቲያኒቱን ገደሏት ማለት ነው። መጀመሪያውኑ ቤተክርስቲያኑ ጽናት የላትም መጀመሪያውኑ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ህዝብና አሕዛብን ምንድን ነው ያደረገው? አንድ ያደረገ ነው አይደለም? ሰላማችን የምንለው ነው። የእኛ ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ተመልከቱት። በዚህ ነገር ውስጥ በጣም በጣም በጣም የወረድን ሰዎች ነን እንጂ እኮ ይሄንን በተለይም እንደው በተለይ በዚህ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ሳይቀር እኮ ስለ ሰብአዊነት ሊቆሙ ሊያስተምሩ ይገባል እንጂ ስለ ዘር ሊያስተምሩ አይገባም ነበር። መውደቅ እኮ ነው። አንድ ጊዜ ታስታውሱ እንደሆነ እንደ ሀገር አንዴ ልጅ አገረድ አስራ ሁለት ሰዎቻቸው እንደዛ ደፍረዋት ነበር አይደለም? በዛን ጊዜ ዓለም አይደለም ስለዛ ጮኸው አለም አይደለም ወይ የጮኸው? ለምንድን ነው ህንድ ስለሆነ ነው የጮኸው አለም የጮኸው? ህንዳውያን ስለሆነ ነው ወይ? ሰው ስለሆነ በሰብአዊነቱ ሰው ስለሆነ በሰውነት ደረጃ ነው። ስለዚህ ለምን ኢሰብአዊ ነገር በሰው ላይ ይፈጸማል ብሎ ሰው ሊጮህ ይገባል፣ ሊል ይገባል። አረተው ይሄ አይገባም፣ መልካም አይደለም። ጌታ ምን ብሏል? በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ የእግዚአብሔርን ህንፃ ያፈረሰ ራሱ ይፈርሳል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ይመስለዋል እንጂ ለጊዜው በውስጡ ሰላም አያገኝ በህይወቱ መልካም ነገር መልካም ህይወት አይገጥመው እንደተባረረ እንደ ድኩላ እንደሆነ ነው የሚሞተው ሰው የገደለ ሰው እንዳይመስላችሁ መጀመሪያ በህሊናው ከዛም ደግሞ ከሰው እየሸሸ ነው ኑሮ አጠቃላይ እና ይህን እየሰሩ ነው እንግዲህ ዋናው ትልቁ ነገር ምንድን ነው ጌታችን ሲያስተምር ምን ብሏል ከፈሪሳውያን እርሾ ተጠበቁ የፈሪሳውያን እርሾ ምንድን ነው መጥፎ ትምህርት በሀያ ሰባት ዓመት ስለ ዘር አይደለም ተነግሮን ያደግነው አይደለም ተመልከቱት እስቲ ለምሳሌ ጡት አማራ ቆረጠ ብሎ መሳልና ሀውልት ማስቀመጥ ምን ይባላል? እስቲ ተመልከቱት። ሌላ ቀርቶ ዛሬ አሁን በትግራይ ያለው ሀውልት ዘመን ሰማዕታት ተብሎ የተቀመጠ ማን ማን ወጋና ነው? አንዱ ጀግና፣ አንዱ አንዱ ሟች፣ አንዱ ተገዳይ እርስ በርሶ ነው ሀውልት መቆም ይገባዋል? አሁን ያ ምን ብሎ ነው ሰው የሚያስተዋውቀው? እስቲ ለወገኖቹ ለሰዎቹ ማን ገደለ ሊል ነው? እርስ በርስ ነው ጦርነቱ የተካሄደው። ተመልከቱ። ለምሳሌ ሩዋንዳ እርስ በርስ ተጋለዋል ሀውልት አላቆሙም። ብዙዎቹ ለምሳሌ ጣሊያን እኛ ወቅቶታል። ሀውልት ብናቆም ትክክል ነው አይደለም እንዴ? ጠላት ነውና አይደለም እንዴ? እስቲ አሁን ኢትዮጵያውያን በሙሉ ተባብረው ነው በዛን ጊዜ ለምሳሌ ገንጣይ ነው ኤርትራ ነው ተብሎ የተዋጋው ኢትዮጵያን በሙሉ ናቸው አይደለም እንዴ? አሁን እነኛን ሰማዕታት ብሎ ሲያቀርቡ ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያውያን ጋር ነው የተከናወነው። እንዴው ታሪኩ እንዴት ነው የምንናገረው ለሰዎች? እንዴት ነው የምናስረዳው? አስቸጋሪ እኮ ነው አይደለም እንዴ? ተመልከቱ አሁን የሌለ ነገር ልብ ወለድ እንዲጡት ተቆርጧል ብሎ የመቶ ዓመት ታሪክ ስቦ አንጥቶ ዛሬ ትውልዱ እንዲታመስበት አደረጉ። ይሄ ሰይጣናዊ ትምህርት ነው። ተመልከቱ። ከዚህ ልንጠበቅ ከዚህ ልንታቀብ ይገባ ነበር። ለዚህ ቤተ እምነቱ አንደኛውን ደረጃ ይወስዳል፣ የትኛውን ቤተ እምነት ቢሆን ኖሮ። ሁለተኛ ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ሰውን ካላነጹ፣ አራቱን ማዕዘን ካላሳዩ የእነሱ አስተማሪነት እንደ ለመሆኑ ምኑ ነበር? እርግጥ የተሾሙት ሹመኞቹም እነ ፕሮፌሰር እንድሪያስ እሸቴ የተሾሙትም በዘር ነው። እነሱም ይህን እንዲሰሩ ነው የተደረገው። ዛሬ ያ አፍርቶ አገሪቱ እንዲንጣታል አደለም ሌላ ምንድን ነው? የአፍሬ እኮ ነው። ከዚህ ውጭ የሆነ ነገር አለ በምናገር ደረጃ ሌላ ነገር የለም። ተመልከቱ። ዛሬም እንኳን የሚደረገው ጦርነትን ስናይ አሁን ለትግራይ ህዝብ ቦምብ ነው የሚያስፈልገው? እነሱ ዶክተር አብይ የሄደ ጊዜ ምንድን ነበር ጉድለታችን ያሉት? ችግራችን ምንድን ነው ብለው የተናገሩት? ውሃ፣ መብራት፣ ውሃ የለንም፣ መንገድ የለንም አይደለም ያሉት። ይሄ እነሱ ብቻ አይደለም፣ የመላው ኢትዮጵያውያን ጥያቄ አይደለም ወይ? ሌላ ቀርቶ በእርዳታ እየተዳደርን እየለመንን እኛ <laughs> የሚገርም ነገር እኮ ተመልከቱት። የሚሆነው አኳል ዓለም ብዙ ጊዜ የምትታመሰው በአርሶ አደሩ፣ በምስኪኑ፣ በምኑ አይደለም፣ በባለስልጣናት በጠገቡ ባለስልጣናት ነው ዓለም ምን ምንጊዜም ቢሆን። አሁን ተመልከቱት፣ ያን ሀብት ዘርፈው ለትግራይ እንኳን ውሃ አላጠጡትም፣ በትክክለኛ ስናይ ማለት ነው። ውሃ እንኳን ስንት ሚሊየን ብር ተዘርፏል፣ እናውቃለን። ይህ ዓለም አቀፍ ነው፣ ሀሜት አይደለም የምናገረው። ወደ 12 ቢሊየን ዶላር አ የተዘረፈው ከሀገሪቱ ውስጥ ዓለም ያረጋገጠው ነው የምንነጋገሩ። ተመልከቱ። ይሄ 12 ቢሊየን ዶላር አይደለም ውሃ አባይን ገድቦ አዙሮ ለሁሉም ለመላ ኢትዮጵያ ጠጣ ነበር። እንዲህ አይነት ሌቦች በዘመናችን በአጠቃላይ ዓለማችን ጥሩ መሪ አታለች። በአጠቃላይ ስናየው ዛሬም አንዱ ደወለና ተገላገለች አሜሪካ አለ። ምን አሜሪካ ብቻ እኛም ተገላገልን አልኩት። እኔ መልሽ አይደለም እንደዛ አይደለም የሚሆነው እንዴ? እኛን እዛ ማዶ ተሻግሮ የድሃ የድሃችን ያችን ገነባናትና መብራት እናያለን ያልነውን ያችን አይናችን ያረፈችባትን አጠፋለሁ። አያሳዝንም? አያሳዝንም ወይ? ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ በጣም የወረደ ይሄ ከእግዚአብሔር መንፈስ የራቀ ነው። ተመልከቱ፣ ይሄ መንፈስ የሰይጣን መንፈስ ነው። በዚህም ልንጸልይበት ይገባል። አዎ በጎ መሪ ስጠን። መሪዎቹም ደግሞ እንደ ልቡናቸው መጥፎ እንኳን ቢሆን አንተ ቀይራቸው ብለን መጸለይ ደግሞ የእኛ ኃላፊነት ነው። ተመልከቱ፣ ዝም ብሎ መውቀስ አይደለም። እግዚአብሔር ሆይ እነኚህ መሪዎችን በጎ ልቡና ስጣቸው፣ መጥፈው መንፈስ ከነሱ አርቅ ብለን ልንጸልይ ይገባል። እዚህ ጋር አድነን ብለው እንዳሉ ሁሉ እኛም ልንድን የምንችለው ወደ እግዚአብሔር በምናቀርበው በምናመለክተው ነው። ጠማማ መሪን እግዚአብሔር ማቃናት ይችላል። አይደለም እንዴ? አዎ ጠማማውን ልቡና እግዚአብሔር ሊለውጥ ይችላል። ምንም ችግር የለበትም። እግዚአብሔር በሰከንድ በደቂቃ ተመልከቱ፣ እንዲህ ማድረግ የሚችል አምላክ ነው። ስለዚህ እንግዲህ አሁን በትምህርቱ እንዳየ ነው ጌታ ሆይ አድነን ጠፋን እንዳሉ ሁሉ ዛሬ ሁላችንም ዓለም በተለያየ ችግር ውስጥ በተለያየ ውጥረት ውስጥ ነው የሚገኘውና ስለዚህ ሁሉ ልንጸልይ ይገባል። የሚገርማችሁ ነው በዚህ በኪዳን ጸሎታችን ላይ እንዲህ ብዙ ነገሮች እንዳስሳለን። መቼም በዚህ ቤተክርስቲያን በተለይ በማታውም ጸሎት ላይ የምትጸልዩ ሰዎች ሁሉ የማንዳስሰው የማንነካው ህይወት የለም። በአጠቃላይ አነጋገር ከልብ ከጸለይን ማለት ነው፣ ከልብ ከተገነዘብን ማለት ነው። በዚህ በኪዳን ጸሎታችን ላይ በዚህ በተለይም በማታው ጸሎት ላይ በጸሎታችን ልዩ ልዩ ልዩ ልዩ መከራ ደርሶባቸው በመሪር ሐዘን የተጨነቁትን የተቸገሩትን አስባቸው ብለናል። መሪር ሐዘን ምንድን ነው? መሪር ሐዘን ሰውን ሰብስቦ አንድ ቤት ውስጥ አስገብቶ በመድር እስከ መፍጀት የበለጠ የሚያሳዝን መሪር ሀዘን ምን ነገር አለ? ምን ምን ነገር አለ? እንደው ልብ ከዚህ በላይ የሚሰብር ነገር ምን አለ? በጠላት ቢሆን ደስ ይላል አይደለም? ጠላት ጠላት ነው። ወገን በሚባል የራስ ህይወት በሚባል ልጅ ህፃንንም ሽማግሌንም ሁሉንም ሰብስቦ እንዲህ ሲፈጅ አሁን እነኚህ ሰዎች የእነሱ ልብ ምን ያጽናናቸዋል? ተመልከቱት፣ ምን ያጽናናቸዋል? በአንድ ቀን ጠላት ቢሆን እኮ መጀመሪያውኑ ወይ እንሸሻለን ወይም እንታገላለን ወይም ያቅማችን አልተንፈራፍረን እንሞታለን አለ እንዴ ወገን ነው ምንም አድርገን አብረን ኖረናል አብረን በልተናል አብረን ተጋብተናል አይደለም ይሄም ብሎ ነው ይሄ መሪር ሀዘን ነው እና ያሳዝናል ያውም በዘሩ በጎሳ ባሉት ነገር ማለት ነው በጣም በወረደ ነገር ማለት ነው ይሄ አሳዛኝ ነው እንደዚህ ለሚያደርጉም ሰዎች እግዚአብሔር ልቡና ይስታቸው በሀዘን የተሰበሩትን ወገኖቻችን እግዚአብሔር ያጽናቸው እርሱ ለእነሱ ሰማዕትነት ነው። ምንም የሚጎዳ ነገር አይደለም። በአጠቃላይ አነጋገር ሰው በትንታም ዛሬ ይኸው በቤቱ ተኝቶ ያርፍ የለ ምንም ለውጥ የለውም። ዞሮ ዞሮ ስናል ግን ይሄን ላደረጉት ግን ወዮላቸው። የእግዚአብሔር ፍርድ እግዚአብሔር ለፍጥረቱ ትንኝን እንኳን አላግባብ የፈጠረ እኮ አይደለም። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ፕሮግራም የፈጠረ ነው እያንዳንዱን ነገር አላግባብ የእግዚአብሔርን ነገር እንኳን ሰውን ያህል ክቡሩን ነገር ይቅርና አላግባብ እንስሳን እንኳን እንዳንገድል ትንኝን እንኳን እንዳንገድል በአጠቃላይ አላግባብ አልተፈቀደልንም። እኛ ወደዚህ አላመጣናትም። እግዚአብሔር በፕሮግራም ነው አንዱ ከአንዱ ጋር በምግብነትም በምግብ ሰንሰለት እንዲኖር አድርጎ ያደረግን ግራቪዥን የጠበቀ እግዚአብሔር ነው። በዚህ ደረጃ ነው እግዚአብሔር ሰውን ያመጣ እና ይሄ የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ በሌላ መልኩ ደግሞ በዚህ በኪዳን ጸሎታችን መናፍስ እየነቀነቁ ያመጡትን የጎርፍ ፈሳሽነት ጸጥ ያደረክልን ነፋሳት ወይም ደግሞ የጎርፍ ነፋሳት እየነቀነቁ የጎርፍ ፈሳሽነት ነፋሳት እየነቀነቁ ያመጡትን የጎርፍ ፈሳሽነት ጸጥ ያደረክልን። ነፋሳት ምንድን ነው? ሰይጣን ነው። ተመልከቱ። ሰይጣን የተለያየ ጦርነት የተለያየ መከራ ያመጣል። ይሄንን ማን ነው ጸጥ የሚያደርገው? እግዚአብሔር ነው። እና ጸጥ ያደረክልን ካለ በኋላ ከጥፋት አድነህ የህይወት ወደብ የሆንህን የዘላለም ድነት አለኝታ ያለብህ በባህር የተጨነቁትን የምታድን ለምሳሌ ይገርማቸዋል። አሁን ባለፈው መቼም በአሁኑ ጊዜ በስደት አገሪቱን አገርን ያጨናነቁ አገሮች አንደኛ እኛ ነን፣ ሁለተኛ ኤርትራ ናት፣ ሶስተኛ ሶማሌ ነው። ከዛ ደግሞ ደቡብ ሱዳን ምስራቅ አፍሪካ ማለት ነው። ከነኛ አካባቢ ነው ሰው የሚፈልሰው እንደምታውቁት። ይገርማቸዋል። እዛ ጋር በጀልባ አለቁ ትናንትና ተብለው ሌላው ይጓዛል። የሚገርማቸው ነገር ነው። እንግዲህ አሁን ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? ስራ ማጣት፣ ትምህርት ችግር፣ መሪዎች ስለ ሰው ስለማያስቡ፣ ሀብቱን ስለሚዘርፉ፣ አገሩን በስራ ስለማያስተዳድሩ፣ ህዝቡ ስለተራበ ወይ ልሙት ወይ ልዳ ነው አይደለም ሰው እያየ ሞት ውስጥ የሚገባ እንጂ ሰው እስቲ ተመልከቱት። ያውም ደግሞ ባልተመረመረ <coughs> ይቅርታ። ዛሬ እንደዚህ የማይሳለም ነበረ። እንግዲህ በስሰት ነው ተብሎ ይመስገን እና እንደምታውቁት ባልተመረመረ መርከብ ባልተመረመረ ጀልባ ላይ ነው የሚቀመጡት። ሀያ ተመድቦ እንደሆነ እነሱ ሰማንያ ሆነው ነው የሚሄዱት። ከዚህ የተነሳ ያ መርከብም ያም ጀልባ ይሰበራል። ባለፈው መቶ አርባ ሰዎች ተሳፍረው ያቺ መርከብ ተበላሽታ ስልሳዎቹ ዳሉ፣ ሰማንያዎቹ ግን ያሳራት ሆኑ። ይህ ያሳዝናል። በጣም የሚያሳዝን ነው። በዚህ ሁሉ ልንጸልይበት አቤቱ አድነን፣ አቤቱ መከራችንን አብቃ ልንል ይገባናል። ለምሳሌ በጽኑ ጉዞ ቤት ካሉት ጋራም አብራቸው የምትኖር ብለን ነው አይታችሁታል። በሳውዲ አረቢያ ከ10 ሺህ እስከ 16 ሺህ ኢትዮጵያውያን በእስር ቤት አሉ። ይሄ የሚያሳዝን በጣም ሊናን የሚሰብር ልብ የሚሰብር ነው አይደለም? ይሄ ተጋንና አይደለም። የሰማችሁትን ነው። እናንተ ምን እንግዳ ነገር አላመጣሁም። ያውም ደግሞ እንደ ሰርዲን አጭቀዋቸው። ይሄንንም በስልክ አውጥተው ስለተናገሩ ነው ትንሽ ዓለም አቀፉ ጮሆባቸው ትንሽ ንፋስ እንኳ እንዲያገኙ የተደረገ። ስንት ሰው አልቋል፣ ስንት ሰው ሞቷል። ተመልከቱ። ካለ እግዚአብሔር ሌላ ምንም ያድናቸው አለ። ስለዚህ በጸሎታችን በጽኑ እግዚአብሔር ካላች ካብሉት ጋር አብረሃቸው የምትኖር ብለን እንጸልያለን ማለት ነው። ስለ ጭምር ነው። ስለዚህ ስለዚህ ዛሬ እኛ አድነን ጌታ ሆይ ታደገን የምንልበት መንገዱ ብዙ ነው ብዙ ነው ብዙ ነው። በዓለም ላይ እንደምታውቁት በዓለም የሚነፍሰው ነፋስ፣ የሚዘንብ ዝናብ፣ የምረት የበረከት ይሁንላለን። እንደምታውቁት አሁን ሄሬኪን ይገርማቸዋል። በፊት በአመት ሁለት ሶስት ጊዜ ይሆን ነበረ። ዛሬ በዚህ ዓመት በዚህ ወቅት ወደ አስር ጊዜ ነው የሆነው ማዕበል። ተመልከት። ማዕበሉ እየተነሳ ሀገሩን ሁሉ እንዳልነበር እያደረገው ነው። ዝናሙን አይታቸዋል። ሱዳንን እንዳልነበር አድርገዋታል አይደለም? እኛ ጋር እንኳን ሳይቀር የመሬት መደርመስ የማያውቀው ሀገር ሁሉ እንደዛ ሁሉ ሆኗል። ስለዚህ ስለ ሁሉ ነገር ልንጸልይበት፣ ስለ ሁሉ ነገር አቤት ልንልበት ይገባል። ከዛም ደግሞ በመቀጠል ደግሞ በምድር የተዘራውን አዝርዕት የተተከለውን አትክልት ባርክ በዘመናችን የማናቀው አንበጣ መጥቶ ዛሬ ምድራችንን እንዴት እንደሚያስጨንቀው አይታችኋል አይደለም? ይገርማቸዋል። አንድ ጊዜ ተነስቶ በሚሄድበት ጊዜ ፀሐይ ከለለ። ይገርማቸዋል። ፀሐዋን ከለላት ከብዛቸው የተነሳ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ በዘመኔም አይቼም ሰምቼም አላቅም እንዲህ አይነቱን ተመልከቱት። እና በወሎ አካባቢ ያሉት አንድ እናት ማሽላቸውን ከሰማንያ እስከ መቶ ኩንታል ይሰበስቡ ነበር። አሁን አንድ ጊዜ መጥቶ ያንን ሲያረግፈው ሲያዩ ሴትየው ራሳቸውን ሳቱ። ባለቤታቸው ምን አሉ? እኔ እሷ ትዳንልኝ እንጂ ሌላ እህሉንማ ለምኝ የምበላለሁ አሉት። እንግዲህ ተመልከቱ፣ እንዲህ አይነት መከራ ነው የመጣብን። እሳቸውም አይቶት ማያቁት አመት ሙሉ የደከሙበትን እንሰበስባለን ብለው ያሰቡትን ተመልከቱት። ምን ይሆኑ ታዲያ? ድንጋጤው ከዚህ በላይ ምን ሰው የደከመበትን ለአመት አለው ያለውን ለቤተሰብ ያዘጋጀውን ነገር በአንድ ደቂቃ መጥቶ ኢምንት ሲያደርገው ከዚህ በላይ ምን የሚያስደነግጥ ነገር አለ? ተመልከቱት። እንዲህ ዓለማችን በዚህ ትወራለች እንደምታውቁት። ታዲያ ሌላ ቀርቶ ይገርማችኋል። በዚህ ሰሎሞን በነበረበትም ዘመን ሰሎሞን ቤተ መቅደሱን አንጾ ከጨረሰ በኋላ ወደ እግዚአብሔር ከጸለዩ ጸሎት አንዱ እግዚአብሔር ለሁሉም ነገር መፍትሄ የሚሰጥ የሁሉ አባት የሁሉ መጋቢ ነው እና መጽሐፈ ነገስት ቀዳማዊ ምዕራፍ ስምንት ቁጥር ሰላሳ ሰባት ላይ እንዲህ ብሎ ጸሎቱን ወደ እግዚአብሔር አቅርቧል። መጽሐፈ ነገስት ምዕራፍ 8 ቁጥር 37 በምድር ላይ ረሃብ ወይም ቸነፈር ወይም ዋግ ወይም አረማሙ ወይም አንበጣ ወይም ኩብኩባ ቢሆን የህዝብም ጠላት የሀገሩን ቀበሌዎች ከቦ ቢያስጨንቃቸው መቅሰፍትና ደዌ ሁሉ ቢሆን ማናቸውም ሰው የልቡን ህመም አውቆ ጸሎትና ልመና ቢጸልይ እጆቹንም ወደዚህ ቤት ቢዘረጋ ለአባቶቻችን በሰጣት ምድር ላይ በሚኖሩበት ዘመን ሁሉ ይፈሩ ዘንድ በማደሪያ በሰማይ ስማ፣ ይቅርም በል አንተ ብቻ የሰውን ልጆች ሁሉ ልብ ታውቃለህና ልቡን ለምታውቀው ሰው ሁሉ እንደ መንገዱ መጠን ክፈለው ስጠው ይላል። ተመልከቱ እንግዲህ ሰሎሞን እዚህ ላይ ያቀረበው ብዙ ነው። አንበጣ፣ ኩብኩባ፣ አረማሞ በአጠቃላይ የእኛን ምግብ የሚቀናቀነውን ሁሉ አንተ አርቅልን። በህዝቡ ውስጥ ላይ ደዌ ሁሉ ቢመጣ ጭምር ብሎ ነው የጸለየው። ገርማቸው ደዌ ሁሉ ቢመጣ ሁሉን ማራቅ የሚቻልህ ነውና አንተ አርቅልን ብሎ ጸለየ። እግዚአብሔር ደግሞ በምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር አንድ ላይ ጀምሮ ለሶሎሞን የሰጠውን መልስ እናያለን ማለት ነው። ሶሎሞንም ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር አንድ ሶሎሞንም የእግዚአብሔርን ቤት የንጉሱን ቤትና የንጉሱን ቤትና ሶሎሞን የወደደውን የልቡን ሐሳብ ሁሉ ሰርቶ በፈጸመ ጊዜ እግዚአብሔር በገባኦን ለሶሎሞን ተገለጠለት፣ ዳግመኛም ተገለጠለት። እግዚአብሔርም አለው በፊቴ የጸለየኸውን ጸሎትንና ልመናህን ሰምቻለሁ። ለዘላለም ስሜ በዛ ያድር ዘንድ ይህን የሠራውን ቤት ቀድሻለሁ። ዓይኖቼና ልቤም በዘመኑ ሁሉ በዚያ ይሆናሉ አለ። ተመልከቱ፣ ቃል ኪዳኑ ተመልከቱ። እግዚአብሔር ከምስጋና ለእርሱ ይሁን። እንግዲህ ለሶሎሞን ይሄንን ነው የሰጠው። የለመንከውን ጸሎትህን፣ ልመናህን ተቀብያለሁ፣ ለዘላለም አይኖቼም በዛ ቤት ይኖራሉ ይላል። እስቲ እንደው ይህ እንግዲህ ለሰሎሞን የገባው ቃል ኪዳን ነው። ዛሬ በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ምን አስተማረን? በዚህ ዙሪያ ላይ ምን አስተማረን? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 19 ላይ ደግሞም እላችኋለሁ ከእናንተ ሁለቱ በምድር በማናቸውም በሚለምኑት ነገር ሁሉ ቢስማሙ በሰማያት ካለው ከአባቴ ዘንድ ይደረግላቸዋል። ተመልከቱ። እንደውም ከአዲስ ኪዳን ዛሬ ሁለት ሰዎች ሆነን ሁለት ሆነን ውስጣችንን አጽድተን አንዱ በአንዱ ቅናት ሳያሳይ አንዱ በአንዱ ክፋት ሳያሳይ ህሊናውን አጥርቶ ሐሳቡን አጥርቶ ጌታ ሆይ ይቅር በለን ብሎ ቢል ዓለምን እግዚአብሔር በእነኝህ በሁለት ሰው ይታረቃል። ተመልከቱት፣ ይህን ቃል ኪዳን ተሰጥቶናል። አባቶቻችንም ሐዋርያትም ደዌውን ሁሉ በሽታውን ሁሉ ይፈውሱ ዘንድ ሙታንን ያስነሱ ዘንድ ይህን ስልጣን እግዚአብሔር አልሰጠም፣ ለእኛ ሰጥቷል። ሽባ ይሆን እኛ ነን። መንፈሱ የራቀን እኛ ነን። ለምን ራቀን ስንል እንደ እግዚአብሔር ስለማንኖር ብቻ ነው። ሌላ ነገር አይደለም። ተመልከቱት እኮ ከእናንተ ሁለቱ በምድር ላይ በማናቸውም አልተወሰነም እኮ ተመልከቱት፣ ከኃጢአት በስተቀር በምንለው በተቸገርንበት ነገር በማናቸውም በሚለምኑት ነገር እኮ ነው ያለው። ተመልከቱ። በሐዘን ሊሆን ይችላል፣ በመከራ ሊሆን ይችላል። የተለያየ ሰው እያንዳንዱ የተለያየ ችግር አለው አይደለም? በማናቸውም አልወሰነውም እኮ በተቸገራችሁበት ችግር ሁሉ ነው ያለው። ተመልከቱ እንግዲህ ይህን ቃል ኪዳን ይሄንን ይዘን እኛ ምኖን ሽባዎች ሆን ሰሎሞን እንኳን በዘመኑ ወደ እግዚአብሔር ጸሎቱን ጸልዮ እግዚአብሔር ጸሎትን ሰምቻለሁ፣ ጸሎትን ተቀብያለሁ፣ ለዘላለም አይኖቼ በዛ ቤት ያርፋሉ፣ በእምነት የሚለውን ልመናውን ሁሉ የእምነቱን ዋጋ እሰጠዋለሁ ብሏል እግዚአብሔር። ተመልከቱ። ዛሬ ደግሞ ተመልከቱት፣ ለሁላችንም በኢየሱስ ክርስቶስ ለምናምን ሁሉ ሁለት ሆነን በፍቅር የፍቅር መስዋዕት ካቀረብን እግዚአብሔር በሁለታችን ጸሎት አማካኝነት ዓለምን ይታረቀዋል። ይሄ ነው ችግሩ። ምክንያቱም ቤተ ክህነቱም በዘር ተይዞ ዝራሩን ውስጥ ገባ። ተመልከቱ። የከሌ ዘር የኮሌ ገሳ የከሌ ነገድ ቤተክርስቲያን ይሄን አውግዛ ወደ ሰላም፣ ወደ ፍቅር፣ ወደ አንድነት፣ ወደ ማስታረቅ መንጣት ሲገባት ራሱ ምንድን ነው ምንድን ነው ምንድን ነው የሚባለው ምላጭ ካበጠ በምን ይበጣል ይባላል አለ አማርኛው የድሮ ነው። እንግዲህ ለምታውቁ ሰዎች ነው ምነግራችሁ ምላጭ ለምሳሌ አንድ ነገር እዚህ ጋር ለምሳሌ የሆነ ነገር ቢያብጥ በምላጭ ነው አይደል የሚደረገው? ምላጩ ራሱ ግን ካበጠ በምን ታደርጉታላችሁ? ይሄን በምንም አይደል እንዴ? ምክንያቱም ማድረጊያው ራሱ እንደዛ ከሆነ አሁንም ቤተ እምነቱም እንደዛ ነው የሆነው። ቤተ እምነቱ ተመልከቱት፣ ፍቅርን መስበክ፣ ማስታረቅን፣ አንድነትን፣ ይህን የጎሳ ነገር ማስወገድ ማውገዝ የሚገባት ቤተክርስቲያን አፏን ለስፍና ጸጥ አለች። ተመልከቱ። እንዲያው ዝም ብለን የግብር ውጣ ጸሎት ብንጸልይ የግብር ውጣ አምልኮ ብናመልክ በእግዚአብሔር ላይ እንደመዘባበት ነው የሚቆጠረው። ተመልከቱ፣ ሹመቱን ራሱ ስናየው ከመጀመሪያ ጀምሮ የዘራረግ ተጎትቶ እንዲህ አይነት እንዲህ አይነት አባቶቻችን አላስተማሩንም። ሌላ ቀርቶ በሐዋርያት ስራ ምራፍ አንድ ላይ እንደምታውቁት ማቲያስና ዮሴፍ የተባሉት አባቶቻችን ሐዋርያት ሲመርጡ ሁለት ሰዎች መርጠው ነበር አይደለም? እነኛ ሐዋርያት ጸጋቸው ሁለቱም አባቶች እኩል ናቸው። በኋላ በምን ለዩቸው በዕጣ ተመልክቱ። በጣ በጣ ለዩቸው። በቃ ምክንያቱም ጸጋቸውም ክብራቸውም የሁለቱም ንጹህ አባቶች ናቸው። ስለዚህ አድሎ እንዳይፈጸም ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረጉ? ዕጣ አውጥተው ዕጣውም ለማቲያስ ደረሰ ነው የሚለን አይደለም። ተመልከቱ፣ እንደዛ ነው የተደረገው። እንደዚህ ነው አባቶቻችን ያስተማሩት። በአጠቃላይ አነጋገር ሰው መንፈሳዊ ህይወቱ ነው እንጂ የሚዳሰሰው አባትነቱ የጸሎት አባት ነው ወይ? ለወንጌል ትምህርት ይተጋል ወይ? ገንዘብ አይወድም ወይ? ቅድስናው ምን ይመስላል ተብሎ ነው መመዘኛው እንጂ ዘር አይደለም። ይሄ መውረድ ነው። ይሄ የሚያሳዝን ነው። ስለዚህ እንደክማለን። ድካማችን ግን ከንቱ ነው፣ ዝም ብሎ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያልተገናኘ ነው። ስለዚህ እንደው አባቶቻችን ሐዋርያት አቤቱ አድነን ጠፋን እንዳሉ ሁሉ ዛሬ ዓለማችን በተለያየ መከራ ውስጥ በተለያየ ውጥረት ውስጥ ትገኛለች እና ሁላችንም ባለመሰለስ ጌታ ሆይ አድነን። ይህንንም በዙሪያችን የከበበንን ይህንንም የገባነውን ጦርነት እግዚአብሔር ሆይ አንተ ይህንን ጦርነት አስታግስልን በአጠቃላይ ሰላሙን አንጣልን፣ ማንም ወገናችን አይጎዳ። አሁን እዚህ መካከል አሸናፊ ተሸናፊ የለም። የእርስ በርስ ጉዳይ ነው። ጀግንነት የምናወራበት ጉዳይ አይደለም። ይሄ ከሌ ደቆ ሰው ይህን አነደደው የምንለበት ታሪክም አይደለም። ይሄ ልንጸልይበት የሚገባ ነው። አዎ ይሄን አይደለም። ለዛ ህዝብ ለአጠቃላይ ለሀገራችን እንደነገርኳችሁ የሚያስፈልገው ምግብ፣ የሚያስፈልገው ውሃ፣ የሚያስፈልገው ሆስፒታል፣ የሚያስፈልገው ትምህርት ቤት እንጂ ንጹህ ውሃ እንኳን ሳንጠጣ እኮ ለእንደዚህ ልንዳረግ አይገባም ነበረ። ስለዚህ እንግዲህ አባቶቻችን አድነን እንዳሉ ሁላችንም እግዚአብሔር ሆይ አድነን እያል በተለይም ማታ ምንጸልየው ጸሎት አለ። ቀን ከኛ ጋራ ሌሊትም በመካከላችን ሁን ብለን እንጸልያለንና በቀንም በሌሊትም የሚጠብቀን አምላካችን እግዚአብሔር ዘመናችን የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም ወደ ስልጣን የሚመጡትን ወገኖቻችንን ሁሉ ለዓለም ሁሉ ሰላምን የሚሰብኩ ሰላምን የሚያስተዳድሩ ስራቸውን ሁሉ የተባረከ የተቀደሰ ያደርግላቸው። በሰማነው ቃል እግዚአብሔር ይባርከን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። አብረ ያሰማል።